ተከታታዮች ዛሬ ማቅረብላችሁ ስለ ትራንስፈርመር ነው ማለት ነው። ትራንስፈርመር ስንት አይነት ትራንስፈርመር አለ? input እና output voltage እንዴት calculate እናደርጋለን የሚለውና test fault ኡን እንዴት test እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ትራንስፈርመር እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። primary እና secondary coil አለው። ይሄ ፕራይመሪው ነው፣ ይሄ ሰከንደሪው ነው ማለት ነው። primary coil ኣችን ወይም input ኣችን ይሄ ነው ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ስታንዳርድ 220 ቮልት የሚገባበት ይሄ ነው ማለት ነው። እቺ ፊውዝ ነች። primary ከሌሎቹ ለየት የሚለው coil ኡ አንደኛ ቀይ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ወፋፍራም ነው ከሌሎቹ ወፍራም ነው። ሌላኛው ደግሞ የምንመለከተው ይሄ output ኡ ነው ማለት ነው። output ነው ይሄ ብዙ አይነት output ነው ያለው። እዚህ ጋር information ኡ እንደምንመለከተው 13 ቮልት ሁለቴ 24 ቮልት ሁለቴ 11 ቮልት ደግሞ በአንድ ገመድ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት ሁለቱ አንድ ላይ 48 ቮልት ነው የሚያወጣው። ይሄ 24 ይሄ ሰማያዊው 24 ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቢጫው ደግሞ ይሄ አንዱ 13 አንዱ 13 አንድ ላይ 26 ቮልት ያወጣልናል። እቺ ደግሞ የምታዩት ጥቁሯ አንዷ 11 ቮልት ነው የምታወጣልን ማለት ነው። ይሄ primary ይሄ ሰከንደሪ ኮይል ነው ማለት ነው። ትራንስፈርመር ሁለት አይነት ነው ያለው። አንደኛው step up transformer ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ step down transformer ይባላል። step up transformer በአብዛኛውን ጊዜ በ main station ኦች ውስጥ ማለትም ኃይል ማመንጫዎች አካባቢ የውሃ ኃይል ማመንጫ፣ የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች አካባቢ የሚመጣውን voltage step up አድርገው ወደ substation ይላክበታል ማለት ነው። ያ step up almost እዛ ነው በቃ የምንጠቀመው ትራንስፈርመር ማለት ነው። step down ደግሞ በየመኖሪያ ቤታችን ውስጥ step down transformer አለ። ለምሳሌ በሬዲዮኖችን ውስጥ አለ step down transformer ማለት ነው። በጂፓስ ውስጥ ይኖራል እንደምትመለከቱት። እችኛዋ ደግሞ ትንሽየዋ ትራንስፈርመር ነች። ሶስት ቮልት በሁለት ገመድ ታወጣለች። አጠቃላይ ስድስት ቮልት ታወጣለች በእነኚህ በኩል ማለት ነው። total ከተጠቀምን እንደምታዩት እንደነገርኳቸው primary coil ቀይ ይሆንና ገመዱ ከሌሎቹ ገመዶች ደግሞ የተለየ ነው፣ ወፍራም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነኚህ እንደምታያቸው ትናንሾች ናቸው። ትራንስፈርመር ሁለት አይነት አለ ብያቸዋለሁ። አንደኛው step up፣ አንደኛው ደግሞ step down ነው ትራንስፈርመር ብያቸው። step up transformer ጊዜ primary coil ኡ ወይም ደግሞ input ኡ ማለት ነው እንደምትመለከቱት input ኡ coil ማለት ነው ጥቅሉ የኩዌሉ ጥቅል ተርን ኦፍ ማለት ነው ምንጊዜም በስቴፕ አፕ ጊዜ ያነሰ ነው ማለት ነው። በስቴፕ አፕ ጊዜ ያነሰ ነው። እንትኑ በስቴፕ አፕ ጊዜ ደግሞ ሰከንደሪ ኩዌሉ ማለት ነው እጅጉን የበዛ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። ነምበር ኦፍ ተርኑ ከፕራይመሪው ሰከንደሪው ይበልጣል ማለት ነው። በስቴፕ ዳውን ትራንስፎርመር ጊዜ ደግሞ በእነኚህ ጊዜ ደግሞ number of turn of coil in primary much more than secondary ው ነው ማለት ነው። በጣም turn of coil ኡ ከ secondary ው ይበልጣል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እቺ ትንሽ ነች፣ ይሄ ደግሞ ብዙ ነው ማለት ነው። ትራንስፎርመር ኤሲ ሲግናልን አስገብቶ AC signal ነው የሚያስወጣው ማለት ወይም AC voltage አስገብቶ AC volt ነው የሚያወጣው ማለት ነው። calculate እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ለማየት voltage of primary input voltage ኡ ማለት ነው። primary ማለት input voltage over output voltage ወይም ሰከንደሪ ቮልቴጅ ኢኳልስ ቱ ነምበር ኦፍ ተርን ኦፍ ኮይል ኢን ፕራይመሪ ወይም ኢን ኢንፑት ኦቨር ነምበር ኦፍ ተርን ኦፍ ኮይል ኢን ሰከንደሪ ወይም output ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢኳልስ ቱ current mm, current of the value of current in the secondary over value of current in primary ማለት ነው። ለምሳሌ given እዚህ ጋር voltage of primary 220 ቮልት ተሰጥቶናል። output ኡ ደግሞ secondary voltage ደግሞ 22 ቮልት ተሰጥቶናል። number of turn of coil in primary ዋን ሀንድረድ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሰከንደሪውን ለማወቅ ይህንን equation ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቀላል ነው። እንደምትመለከቱት 220 ቮልት over 22 ቮልት ኢኳልሱ 100 ቮልት over NS ማለት ነው። NS ማለት ታዲያ ምን ይሆናል? 220 ቮልት 2200 ቮልት time ሲሆንና ማለት ነው። ይሄ ሲባዛ 22 ሲባዛ በመቶ 2200 ቮልት over 220 ቮልት ሲሆን 0 by 0 ይጣፋል። ስለዚህ 220 ሲካፈል ለ22 ቴ ነው ማለት ነው። number of turn of coil in the secondary 20 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ number of coil in primary greater than number of turn of coil in the secondary ማለት ነው። በ step down ጊዜ ማለት ነው። በ step up ጊዜ ደግሞ number of turn of coil in primary less than number of turn of coil in the secondary ማለት ነው። ይሄ ለ up ነው የምንጠቀመው። ይሄ ደግሞ ለ down ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይህን ካልኳችሁ አሁን ደግሞ ትራንስፎርመር ቴስቲንግ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ትራንስፋርመር እንደነገርኳችሁ primary እና secondary coil ተርናለ ወይም input እና output ማለት ነው። <clears throat> multimeter ኣችንን እናዘጋጃለን። ይሄ <clears throat> sorry ይሄ ነጩ positive ነው፣ ገመድ ቀጥዬበት ነው ስለማይመች። ይሄ positive ነው ነጩ ወይም ቀዩ ማለት ቀዩዋ ነች። ምንጊዜም እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቮልቴጅ እና ohm የሚላለ እዛ ላይ ታደርጋላችሁ። ይሄ ጥቁሩ ደግሞ ይሄ ጥቁሩ ደግሞ መልቲሜትራችን ጥቁሩ ነገር ደግሞ ምንጊዜም common ላይ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት common ላይ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ቮልቴጅ እና resistance ን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ምንጊዜም የ multimeter ኣችንን እንትን አቅጣጫ diode ምልክት ላይ ወይም ደግሞ የ continuity ምልክት ላይ እናደርጋለን። power on እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ short እናደርጋቸዋለን እነኚህ ሁለቱን። ከዛ reading ኣችን one መምጣት አለበት ወይ ዜሮ መምጣት አለበት ማለት ነው፣ ማስተካከል አለብን። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ትራንስፈርመራችንን ማለት ነው አንደኛ ኢንፑት input ኡን test እናደርጋለን ወይም ፕራይመሪን ቴስት እናደርጋለን። secondary test ይደረጋል። ሌላኛው ደግሞ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ እንደዚህ test እናደርጋለን። ሌላኛው primary ው ከ core ኡ ጋር secondary ውንም ከ core ኡ ጋር ማለት ነው። primary ውን ከ core ኡ ጋር secondary ውን ከ core ኡ ጋር test እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንጀምር። test አድርገናል። test ስናደርግ ምን መሆን አለበት? አዎ የሆነ ሬዚስታንስ ቫሊዩ መኖር አለበት። continuity ላይ አድርገን ነው test የምናደርገው ማለት ነው። continuity ላይ test ስናደርግ beep sound ካለ ካለ እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር የግድ ማየት አለብን ማለት ነው። beep sound ካለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ትልቁ transformer beep sound አለው፣ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? የሆነ ሬዚስታንስ ቫሊዩ ያሳየናል ማለት ነው። ሰማችሁ? ግን ሬዚስታንስ ቫሊዩ አለው እስከ አርባ ሰላሳ ምናምን ይሆናል። sorry ለቅቄው ነው። እንደምትመለከቱት 30 almost 40 40 ohm አለው ማለት ነው። 40 ohm አለው ማለት ነው። ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ድምጽ ከሰማን የግድ something resistance value መኖር አለበት። ድምጽ ካልሰማን ደግሞ ማለት ነው ሪዲንጋችን ኦም ላይ እናደርግና ከዚህ ውስጥ እንመርጣለን። አሁን ለምሳሌ ይችኛዋ 20 ኪሎ ላይ አርጌ ነው test ማደርጋት። እንደምትመለከቱት almost 3 ኪሎ ኦም ሬዚስታንስ ቫልዩ አለው ማለት ነው። 3000 ohm resistance value አለው ማለት ነው። secondary ጋር እንመጣለን። ወደ diode ወይም ወደ continuity testing ላይ እናደርጋታለን። ሁለቱን አንድ ላይ test እናደርጋለን። ድምጽ ሰማን አይደለ? ግን ምን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት reading value አለው ማለት ነው። resistance value ነው ይሄ ማለት ነው። ኦልሞስት ሲክስ ይላል። ይሄ ማለት check ለማድረግ 20 200 ኦም ላይ check ስናደርገው ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት 6.5 ኦልሞስት 7 ማለት ነው resistance አለው ማለት ነው። ስለዚህ primary እና ሰከንደሪ ይሰራል coil ኡ ማለት ነው። አሁን ደግሞ testing short ከምን ጋር test እናደርጋለን? ፕራይመሪውና ፕራይመሪውን ሶሪ ፕራይመሪው ከሰከንደሪ ጋር test እናደርጋለን። ምንም ድምጽ መስማት የለብንም። ምንም ድምጽ ማለት ነው። ምንም ድምጽ መስማት የለብንም። ሌላኛው ደግሞ test የምናደርገው primary ውን ከ core ኡ ጋር ወይም ደግሞ ከብረቱ ጋር ማለት ነው። primary ው short መሆኔ ምንም ድምፅ መስማት የለብንም። አሁንም አሁንም secondary ውን ከ core ኡ ጋር test እናደርጋለን። ምንም ድምፅ መስማት የለብንም። ስለዚህ እቺ ትራንስፎርመር ፋይን ነች ማለት ነው። ይህኛውም በዚህኛውም ተመሳሳይ ነው እንደነገርኳችሁ ምንም ለውጥ የለውም እና ትራንስፎርመር ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሚመጣው ደግሞ በሌላ component እንመጣለን። test እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። like፣ share፣ subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ብዙዎቻችን ትንሽ confuse ከሚያደርጉን ነገሮች መካከል በጣም ብዙዎቻችን confuse የሚያደርጉ ነገሮች ስለሆኑ ነው ዛሬ ይዤ የመጣኋቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው የተለያዩ አይነት ትራንስፎርመሮች አሉ፣ የተለያዩ ናቸው። እነሱን አብረን እናያለን፣ ምን እንደሚመስሉ እንዴት እንደሆኑ ምናምን ማለት ነው። ከዚች እንጀምራለን። እስኪ ሁላችንም የምናቃት ናት። እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት output ገመድ አለን፣ ሁለት output እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት input አለን ማለት ነው። AC የሚቀበለው ነው፣ AC ን የሚቀበል ነው። ይሄ እንደምታዩት ሁለት output እና input አለን። እነዚህ ቀላል ናቸው። ይሄ ማለት ማለት ነው ከሶኬት AC ማለት ነው። ሁለቱ ገመዶች negative እና positive ኦቹ ናቸው። ይህም እንደዛው output ኡ negative እና positive ነው፣ ወደ ዲሲ የሚሄድ ማለት ነው፣ ወደ circuit ኡ የሚሄድልን ነው እና ይሄኛው transformer step down ነው። እዚህ ጋር ያለው 240 እስከ 250 ቮልት የሚደርስ ሲሆን AC ቮልት ወደዚህ ወደ DC ይቀይረዋል። ቢያንስ እስከ 25 ማክሲመም ቮልት ያወጣልናል ማለት ነው። እነዚህ ቀላል ናቸው። እነዚህ ቀላል ናቸው። የትኛው ከየትኛው ለመለየት እንደሚቀል እንድታዩ ፈልጌ ነው። ደግሞ እናያት። እችኛዋም ተመሳሳይ ናት። ሁለት አውትፑት አለው፣ ሁለት ኢንፑት አለው ማለት ነው። ቀላል ነው እሺ አሁን እኛ የምንመጣው ደግሞ እነዚህን ኤባቸው እስኪ። አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ ሶስት ገመድ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ገመድ አለ ማለት ነው። ይሄ ሁለቱ ኢንፑት ነው። እዚህ ጋር አንድ ጽሁፍ አለች እንድታ ትፈልጋለሁ ጽሁፉን አያችሁት? ጽሁፉን በደንብ እንድታዩት ፈልጋለሁ። 230 ቮልት 115 ቮልት 0 ቮልት ከዛ 6 ቮልት 0 ቮልት 6 ቮልት ይላል። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር የምታያቸው wire ኦች አሉ አይደለ? እነዚህ ሶስት ሶስት wire ኦች ናቸው። ይሄ ማለት ይሄኛው ይሄኛውና ሁለቱ 6 ቮልት ነው ያላቸው። እዚህ ጋር የምታዩት እችኛዋ ጽሁፋዮቿት 6 ቮልት እዚህ ጋርም 6 ቮልት ይላል። ይሄኛው የመሀሉ 0 ቮልት ነው። ስለዚህ እችኛዋ ነጯ ዜሮ ቮልት ናት ማለት ነው። እነዚህ input ኦቹ ናቸው፣ AC ናቸው እስከ 250 ቮልት 30 ቮልት ድረስ እስከ 115 ቮልት ድረስ ይቀበላል ሁለቱ ማለት ነው። ኢንፑቱ ነው ይሄ። አሁን እዚህ ጋር ነው ዋናው ጉዳይ። እነዚህ ሶስት ናቸው። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው በሰርኪት ውስጥ የሚፈልገው ቮልት ስድስት ቢሆን ማለት ነው። ስድስት ቮልት ከሆነ የሚፈልገው እችን አያችኋት እዚች ጋር እችኛዋ ስድስት ትላለች። እችኛዋ ደግሞ ዜሮ ቮልት ትላለች፣ እችኛዋ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የስድስት ቮልት ሰርኪዩት መጠቀም ከፈለገ ስድስት ቮልት የሚያስፈልገው አይነት ከሆነ እቺን ሁለቷን ገመድ ብቻ ይጠቀማል በሰርኪት ውስጥ ይሄኛውን አይጠቀሙም። ለምን? ስድስት ቮልት ብቻ ስለሆነ ሁለቱ አንድ ላይ ስድስት ቮልት ናቸው። ይሄኛው 0 ይሄ 6 አንድ ላይ ስድስት ቮልት ነው። ነገር ግን ደግሞ በሰርኪት ውስጥ የሚፈልገው ሰውየው ወይም ሰርኪታችን የሚፈልገው 12 ቮልት ከሆነ ሁለቱን እንጠቀማለን። አያችሁት? እችኛዋ 6 ቮልት ናት፣ እችኛውም 6 ቮልት ነው። 12 ቮልት ሆነ ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ግልጽ ይመስለኛል። ስለዚህ በ circuit ኦች ውስጥ እንደዚህ አይነት 3 ገመድ 4 ገመድም 6 ገመድም ካያችሁ confuse መሆን አያስፈልገንም። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር መጣውላችሁ። ይሄኛውን አያችሁት? wow በጣም የሚያምር ይሄኛው። እቺ የምታዩት ሶስት ገመድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ገመድ input ነው ያለን output አይደለም። ይሄ እንደ ቅድሙ አይነት አይደለም። ሶስት ገመድ input ላይ አለን፣ ሁለት ገመድ output አለን። ቀላል ነው። ሁለት ገመድ output የሚወጣው output እንደ ትራንስፎርመሩ አይነት ይወሰናል። ሜቢ አስርም ሊሆን ይችላል፣ አስራ ሁለትም ሊሆን ይችላል የሚያወጡት ብቻ output ኡ ሁለት ገመድ ነው። input ኡ ላይ ግን ሶስት ገመድ አለን። ሶስት ገመድ እነዚህ እንዴት ሲሆኑ ነው? ከስዊች ጋር ሲገናኙ ጊዜ ለስዊች ላይ ከስዊች ጋር ቀጥታ የ transformer ኡ power ከ switch ጋር የሚገናኝ ከሆነ ይሄ ለሁለት ከስዊች ጋይድ እና ከዚህኛው የሚወጣ ገመድ ድጋሚ ከዚህ ጋር ይመለሳል ማለት ነው። ከስዊች ጋር ወደዚህ ሄድና ድጋሚ ይሄ ገመድ ከዚኛው ጋር ሄዳል ማለት ነው። እነዚህ input ላይ ናቸው ሶስቱ። ግን እኛ ከፈለገን ደግሞ reverse direction ናቸው ደግሞ ይሄኛው እንደ input ከተጠቀምን ይሄኛው እንደ output ከተደረገ output ኡ ላይ ሶስት የተለያዩ አይነት output ኦች እናገኛለን። የትራንስፎርመሩ አስር አስር ከሆነ ሁለቱ ሀያ ይሆናሉ ማለት ነው። እቺ ዜሮ ናት። at any time ይሄ ሁል ጊዜ ማወቅ ያለብን እነዚህ በእነዚህ የትራንስፎርመር አይነቶች ላይ ይሄ መሀል ላይ ያለው ገመድ በሶስቱ መሀል ላይ ያለው ገመድ ሁል ጊዜ ዜሮ ነው። እሱን ደግሞ አንድ ጊዜ እንዴት ዜሮ እንደሚሆን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ትልቅ ትራንስፎርመር እዚህ ጋር አለ። በጣም ይከብዳል። አምስት ገመድ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በጣም በጣም ይከብዳል። አምስት ገመድ አለው እንደምታዩት ላስቆጥራችሁ ነው። ያው አምስት ገመድ አለው አምስት ገመድ ማለት ነው። እንግዲህ input ኡ እዚህ ጋር ያለው። ያው ሁለት ገመድ input input ሁለት ገመድ አለን። output ላይ አሁን ደግሞ ስንት አለን ማለት ነው? አምስት ገመድ አለን። አሁን በደንብ እንድታዩ የምፈልገው ነገር በደንብ እንድታዩ የምፈልገው ነገር እዚች ጋር እነዚህ ሶስቱ ቅድም ያሳዩችሁ አይነት ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ቅድም ያሳዩችሁ አይነቶች ናቸው። አንዳንድ ድምፅ ቢገባ ሶሪ፣ ይቅርታ ከጎረቤት ድምፅ እየገባብኝ ነው። ሶሪ። እዚህ ጋር የምታያቸው ድምፆች ሶስት ናቸው፣ ገመዶች ማለት ገመዶቹን እንግዲህ ያቸው እነዚህ ቅድም ያሳዩችሁ ናቸው። ይሄ መሀሉ ዜሮ ነው። እነዚህ 25 25 ናቸው። እኛው 25 እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው 25 ቮልት ናቸው አንድ ላይ። ይሄ ዜሮ ነው የመሀሉ። እነዚህም ሁለቱ ለብቻቸው ማለት ነው ሌላ አውትፑት ናቸው። ለምሳሌ ይህንን ላሳያችሁ እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛውን electronics board ይውልኝ በደንብ የ amplifier board ነው። ይሄ ቦርድ እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር እናያለን። እዚች ጋር power supply አለው። ሁሉም ቦርዶች ላይ እነዚህ ማይቀሩ ናቸው። ይሄ power supply ቤቱ ነው። ይሄ ቦታ ይሄ ቦታ power supply ቦታ ነው። እዚህ ጋር bridge rectifier አለን። ይሄ የምታዩት አራት ዳዊድ አንድ ላይ ማለት ነው። ይሄ power supply ቦታ ነው። ይሄም ሁለት power supply ቦታ አለው። አንድ ይኸው፣ ሁለተኛ ይኸው ነው። እዚህ ጋር አሁን የምታዩት እችኛዋን አያችኋት? ይችኛዋን እነዚህ ማለት ነው። ሶስት input አለው። ከዛ ሁለት input አለው እዚህ ጋር ድጋሚ ሶስት input ሁለት input አለ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ቅድም ያሳያችሁ ትራንስፎርመር ላይ እንመጣለን። ሶስት input output ኦች አሉን እዚህ ጋር ወደ circuit ኣችን የሚል ማለት ነው። ሶስት ሶስት ይኸው እኚህ ሶስት ገመዶች ቀጥታ እዚህ ጋር ነው የሚመጡት። እዚህ ጋር ነው የሚመጡት። አያችሁት? ቀጥታ ወደ ፓወር ሰፕሊ ጋር ነው የሚሄደው። ከዛም እቺ እዚች ጋር ለብቻ ሁለት አረንጓዴዎቹ እኚ ሁለት አረንጓዴዎቹ እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የሚመጡት። እዚችኛዋ ላይ የሚሰካ ነው ማለት ነው። ማየት ይቻላል። ይኸው ሶስቱ እኙትና እዚህ ጋር ያሉት ይኸው እዚህ ጋር bridge rectifier አለ። ከ bridge rectifier ወደ ካፓሲተሮቹ ይሄዳሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ተግባራዊ የሚሆኑት በሰርኪቶች ላይ። ስለዚህ ሶስት ገመድ ያላቸው ትራንስፎርመሮች ከሆኑ ሁል ጊዜ ይሄ መሀል ላይ ያለው ዜሮ ነው። ዜሮ ቮልት ነው ማወቅ ያለብን። ይሄ እንደዚህ ቢሆን እዚህ ችግ ያለችው አንድ ስለሆነች ምንም የሚያባዛው ቮልት ስለሌለ ይሄ ሁል ጊዜ ዜሮ ቮልት ነው ይሄ በእኛ በክሮቹ ዊንዲንግ መሰረት ላይ ነው። በኮይሉ ዊንዲንግ መሰረት የተለያየ ቮልት ሊኖረው ይችላል። ግን ይሄ መሀል ላይ ያለው ዜሮ ቮልት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ምንም confuse ሳንሆን የተለያዩ አይነት የትራንስፎርመር አይነቶችን ገመዳቸውን ዋይራቸውን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሌላ ጊዜም እንደዚህ ገመዶች ሲበዙ ብዙ መደናገጥ አያስፈልግም። በቃ እነዚህን ለያየታችሁ ማየት ነው። ይሄ ሶስቱ አንድ ላይ የሆኑ ገመዶች ናቸው። ይሄ ማሉ ዜሮ ነው። ይሰጣቸዋል ትራንስፎርመሩ ላይ እዚህ ጋር ይሰይምላችኋል። እኔ በእርግጥ ትራንስፎርመሩን ኮዱን ስለማቆኑ ለቋል ልጻፍላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው። ይኸው 12 ቮልት 0 ቮልት ነው። ስለዚህ ይሄ 12 ቮልት ነው፣ ይሄ 0 ቮልት ነው። ይሄኛው 12 ቮልት ነው፣ ይሄ 0 ቮልት ነው፣ ይሄ 12 ቮልት ነው። እነዚህ ሁለቱ 6 6 ቮልት ናቸው። 6 6 ናቸው። አንድ ላይ ስድስት ናቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሶስት ነው ማለት ነው። እቺ ሶስት ቦልት ናት፣ እቺ ሶስት ቦልት ናት። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መሰረት የተለያዩ አይነት ኤሌክትሮኒክስ ቦርዶች ላይ የሚገኙ የትራንስፎርመር አይነቶች በዚህ አይነት መንገድ ነው ሊሰሩ የሚችሉት ወይንም ገመዳቸውን ዋይራቸውን ልንሰይም የምንችለው። ስለዚህ ብዙ ግራ የሚያጋባ ነገር የለም። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት ትራንስፎርመሮችን ማወቅ እንችላለን፣ ታይፓቸውን፣ በማዕከላቸው ያለው ልዩነት ምናምን እነሱን አብረን እናያለን። ለዛሬ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከቻልኩ ካሁን በኋላ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ለቅላችሁ ፈልጋለሁ።